Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grand Star.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей. Это костюм индейца. Вот так вот выглядит индейец в запечатанном виде. У нас на сайте вы можете найти несколько вариантов индейцев. Сейчас мы рассмотрим одну модельку. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И рассмотрим костюм. У нас входит в костюм головной убор. Вот такой вот, как будто уже с перышками. Такие вот цветные перышки. Головной убор на резинке тянется. И здесь также идут висюльки, они такие, как имитируют перышки. Смотрите, здесь все пошит качественно. И перышки довольно плотные такие, они внутри такие набивные. Вот так вот выглядит головной убор. Далее в комплект у нас входят штаны. Смотрите, вот такие вот замечательные штаны. Штаны на резинке идут, тоже тянутся по поясу. Здесь у нас по краям идет бахрома белая такая. Заменитель кожи такой, э, штанишки сделаны такого коричнево-бежевого цвета. Далее в комплект у нас входит удлиненная кофточка такого же цвета, как и штаны, в цвет штанам. По краям у нас по низу и по рукавам, а также по горлу идет бахрома. Смотрите, здесь у нас тесьма пришитая, длинные рукавчики. Также у нас с тесьмой идет, все очень качественно пошито, костюмы яркие, очень красиво смотрится со сцены. Сзади у нас Кофточка идет на завязочках. Блестящие завязки. И последнее дополнение костюма это пояс. Вот такой вот пояс. А, Сделан что-то похоже, как под крокодилью кожу. Такого бежевого цвета с бахромой тоже. Такой вот длинный пояс. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.